再见，我的爱。嗯？嗯？嗯？救命！救命！救命！救命！ Thank you. Ha ha ha. はい うん Ah. 干嘛呢？你是不是傻？名问题？你洗头啊。 Hmm? Hmm? Hmm? 嗯嗯。